тилке түрүндөгү эки магнит бири бирине түндүк уюлу менен карап турат темир таарындылары аркылуу магнит талаасынын сүрөтүн алса болот эми магниттер ар түрдүү уюлу менен бири бирин карап турат темир таарындылары аркылуу алынган сүрөттө магнит талаасынын сызыктары көрүнүп турат така түрүндөгү магнит менен тажрыйбаны кайталайлы така түрүндөгү магниттин сүрөтүн көрүп турабыз